یہاں ہم بارش میں پھنس گئے ہیں اور اب ان اچھے بھائیوں نے ہمارے لیے آگ جلائی ہے اور یہاں ہم بیٹھ گئے ہاں، آگ لگی ہے اور یہاں پھنسے ہیں جگہ بہت اچھی ہے پھنسنے کے لیے پھنسنے کے لیے اچھی نہیں ہے پھنسنے کے لیے اچھی ہے نہیں بس ان شاء اللہ اللہ بہتر کرے گا یہ آپ کا ہوٹل کا کو نام ہے new Lalazar motel new Lalazar motel आपका नाम क्या है मोहम्मद जमाल मोहम्मद जमाल साहब